freedom fighters ازيكم شباب عاملين ايه؟ طبعا بعيد عن الانترو الغريبه اللي انا حطيتها في الاول دي فيعني انا كنت عايز اقول لكم ان النهارده يعني هنلعب لعبه ل Freedom Fighters اهم حاجه ان اللعبه دي روعه حر وحلوه واكشن بس انا بسجل لكم انترو بعد ما خلصت والصراحه مت فيها موتات وحشه قوي مت يجي اربع مرات كده ولا حاجه المهم يعني يلا نخش بقى في sponsor النهارده طبعا يا جماعه ال sponsor النهارده برعايه موقع واي فاي 4 Games الموقع ده افضل موقع تحمل من عليه العاب احسن احسن موقع تجيب منه العاب الموقع ده بصراحه خرافي غير طبيعي يا جماعه اللعبه روعه وكل حاجه روعه اي انتوا عارفين حتى Cyberpunk 2022 2077 مش فاكر التاريخ بالظبط اللعبه دي موجوده متخيل الموقع دي اللعبه عليه موجوده عليه GTA V GTA San Andreas Cyberpunk نزل عليها كونفيكت ستروم يعني نزل عليها العاب كتير قوي جديده واكشن وبتاع Hitman سلسله اجزاء Hitman كلها موجوده يعني sponsor روعه اتمنى تروحوا يلا نبدا وبس كده يا جماعه دخلنا ال game. هي دي لعبه Freedom Fighters هي ايوه هي دي الشخصيه وده الشخصيه بتاعتنا سباك يا جماعه يعني المهنه يعني المهنه يعني احنا ما نتنمرش على حد بس بالله عليكم مش محتاج مش محتاج اتكلم هو ليه مالها الشخصيه اللي ناحيه ايوه اللي بيبص ناحيه الكاميرا ده هو ليه شبه شخصيه بيستي قوي كده <laughs> ماشي اوكي تمام نختصر بقى كل ده ايه ده ايه ده يا جماعه مش ده هيتمان اوكي ده اوكي ليفت ماوس بوتون ده عشان انا عايز انشن ال sensitivity عاليه قوي يا جماعه He won't trouble us anymore. هو ليه ايمو حلو قوي كده Hurry! We mustn't linger here! More soldiers! Shoot them! ولا خد يلا صاحبي يلا صاحبي يا خنازير خد خنازير <laughs> اوكي بدأنا يا جماعة اللعبة احنا المفروض استنى آه، النهار آه، هو بيعمر ازاي ما اعرفش اصلا See those soldiers down there? We are not as well supplied as the enemy, so we'll have to improvise. Aim at the fuel barrels rather than the soldiers. يا عم يلا بلاش افوره اه هيا كلاب حطلنا فخ يا جماعة وي The soldiers are sure to find us Oi. here. We must find Oi. another hiding place. slow you down. Use the health pack. You can't afford to let your wounds slow you down. يا جماعة كده طبعا بعد ايه ده؟ مش شايف حاجة من البخار. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا بدأنا نعدي خلاص بعد صلحت صلحت البتاع. هو ليه شخصيتنا بطيئة كده ايه؟ ايه ده ده كده سريع قوي. اوكي ايه ده تقريبا لازم ده كده خلاص ساعدنا ما جماعه بقى Okay, come with me guys. I've got supplies that'll get us out of اوكي ده انا حاسس ال sensitivity ال sensitivity عاليه قوي الصراحه انا عارف ان صوت اللعبه اعلى مني شويه اظبطه Grab a Molotov. Let's show the Reds. استنى كده ايه ده؟ مولوتوف مولوتوف Throw those babies. ايه ده هو ماله فعلا عراي بس هو ليه فعلا بينط نطة مرحى كده مرحى <laughs> بسم الله ما جبتش فيه ولا واحدة يا عم ايه التعب ده والله اطلع قلق لا يا شيخ Oh yeah baby Steve Reich and he's out هو في الاول وفي الاخر ما يعني ما مات يعني الام هنا زفت قوي ايه ده هو مش للدرجه دي يا اخوانا يعني اللعبه واو الصراحه يعني قديمه بس حلوه Open this manhole with your wrench. We can escape to safety below in the sewer. هو كل ده يعني عشان او عشان سباك يبقى انا اللي افتح المجره تمام مش المجاري يعني ده ايه الذل ده يا اخوانا والله <laughs> يعني عارف ال cutscenes صوتها واطي طبعا او مش موجود او تكاد مدعومه اوكي صد ايه ده هو انا ليه شكلي عامل زي ايه ده استنى استنى استنى, استنى كده هو انا شبه كلاخنز كده <laughs> اللي بيلعب Free Fire هيفهم الالجا بتاعتي لحظة الورد ده معمول بمية ايه؟ يا تمام يا جماعة دخلنا المهمة إيه يلا نروح الناس دي ازاي ماشية كده ورا عادي خالص بقول لك ان في حاجة اوكي نمسك المسدس يعني بحسس ان الشخصيه بطيئه نروح فين اه هنا آه ما في ايه ايه ده في ايه لحظه لحظه Please help! We're pinned down here! Hey, listen, buddy. Grab some explosives Oh. and get back to the sewers. Go to the gas station. That's where you'll need to blow the fuel tank. Just go through the sewer you came from. تمام في قناصين تقريبا اللي هم اللي فوق دول ايه ده Sewers. Go to the gas station. That's where you'll need to blow the fuel tank. Just go through the Hey, sewer duh. you came from. ايه ده found some C4. All you gotta do now is blow the gas station. طب يعني انت فاتني في ايمو ده نفس الكلام اللي قاله الظابط بس انت ناجحه ده ايه النار اللي بتطفي ثواني هعمل فراخ وشاورما دلوقتي يلا تعالى نشوف بقى مين اللي هيشاور دلوقتي ده الشاور تعالوا بقى نتفرج على على الجامد بقى اللي كان عامل نفسه فيها نجم وكده حرواك ازاي ممكن تحرقني ليه مش هتحرق اوكي تمام يا نهار ابيض ولعنا فيهم تعالوا بقى نرجع للراجل ده Thanks, friend. Nice to get rid of the snipers. Listen. you're gonna infiltrate the police station, I recommend you use the subway tunnel. Bakarıtlar. هتلاقي خنز برضه مفيش حد قده في الضرب اللي بيلعب Free Fire عارف انا بتكلم عن ايه بالظبط ايه يا اسطى الواقعيه جايه هيتش هيتش اب سليمه ومش واقعيه خالص بس بس يا بابا كيخ يا بابا كيخ عظمة اقسم بالله لعبة عظمة واللي عملها عظمة كده Enter the police station through the parking garage, but stay low, or the soldiers will spot you. ايه ده احي ده مش من هنا اصلا او هي عمليه تسلل فاشله وانا مش هتكبر تاني يعني. امير كراره في نفسي كده <laughs> يعني مش عارف احط في الثامب نيلز إيه امير كراره ولا كده خالص احطهم الاثنين معاكم سليم الانصاري <laughs> طبعا نروح فين طيب مش فاهم المشكله ان نحاول نتسلل ما انت معاك ميت كيت انت كده امان تعرف تلحق نفسك في اي وقت حروق ايه ده يا اسطى واقعيه فين مش شايفها اين الواقعيه انا لا اراها حلقة طولت أو كذي المشكلة إنها إنها من نوع المستكشف ما لعبتش اللعبة أصلا قبل ما أصور لكم الحلقة الصراحة من هنا وأنا عمال بلف وبتاع شكلي حمار أوي في نفسي اوكي اه دي البنت اللي احنا رايحين ننقذها صحيح نسيت معلش يا ريتني ما عملت كده لقطة غصب عني والله ليه كده طيب اه امير قراره يلا Okay. هنعمل وضع John Wick؟ ها فعل وضع John Wick ولا لا John Wick mode فانا John Wick mode كده تمام اوكي كل سؤال بنحط طيب الحته اللي تحت هنبص طيب، هنا ليه فيش طب اروح فين طيب يعني وش اروح اي يا اخي اي والله تعالوا نخلصها نشغل نفعل يعني فعلنا الدور الاول يعني شخرمته يعني انا شخرمته مي انا عايز يا ستي ما تخلص استني مش بلوت شايفاني بلوت انتي <laughs> يعني ماما كانت ظريفة أوي الصراحة فيها أكشن كده احنا فريقنا فريقنا انضم له الست الكبار العسل دي اوكي وبس كان معكم كلا خنزة وامير قرارة وايا يكن او John Wick. اشوفكم الحلقة القادمة سلام